dois ciprestes. O que foi atado na terra continua atado no céu, e o que foi desatado na terra continua desatado no céu. No inferno é ao contrário. Mas o que não chegou a ser atado na terra? Penso em ti, meu marido. Não vivemos no mesmo século, nem na mesma cidade Nunca nos cruzamos porque não pudemos. Procurámos-nos um ao outro, lavados em lágrimas, a ver os outros namorarem-se às três pancadas. Eu li o Yoga para Grávidas e o Vou Ter um Bebê. Era uma ficção científica que eu mais apreciava. Não aceitei o bolo em forma de coração que os rapazes dão às raparigas no Tirol, até porque não mudaram. As nossas mãos, no escuro do cinema e no escuro da noite, não eram para ser partilhadas. Imagine-te morto, cheio de sex appeal, e eu viva, sem sex appeal nenhum. Um dia morro, como tu. A vida não era isto. Nós sabíamos. No céu há muitas moradas. Para nós, um duplex, certamente.